musim panas musim panas diurang panas dengan ukurar na pikati 32 deraja Celcius tapi di Arab jam dimana guys musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius gitu ngaji Wah demi tapi musim panas di Arab janganngennah itu guru digoreng ditunaak as amualaikum Assalamualaikum ah. ah? Waalaikumsam mengajima Alhamdulillah Allah subhanahu Wa Ta'alaji ah, selesai di Pasantren udah-mudahan yang mengaji panjang Yusua Insya Allah kurang buah dua mah itu parantos ditawis 20 juta waduh ya on gitu wis merupakan kakek kuda remong kuda remong anu lagu gitu teh geringan tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet tetet Putra Tere 11 <laughs> itu cukupungjiwit ah, kencing manis pegawe oh, oh, untung ayaku Daar uh, Sumbawa lumayan lumaya darah tinggi Kaungkul kantosukan 230 hampir ke jengkang darah tinggi SMP SMP SMP sekolah menengah pertama sanes namun SMP Syari mengkudu Prima Wowari mengdu Prima Ulah musim panas ah, siapa panas diurang mah paling luhur 32 derajat Celcius tadi Mekkah mau pamititas musim panas newwuk dugi kau45 derajat gitu keluar hotel temurukan as tabrakku panas de panasas lempang tene sennal cepaten cara rokrok tak kulit teh ku suku gitugi ceen dengan ayah Raos musim panas teh di Mekkah de air Raos aku no digoreng